Je veux apprendre à te servir, demeurer dans ta présence toute ma vie, contempler ta gloire. Recherchez toujours ce qui est dit. Hmm. Je veux apprendre à tous ces ta tá beauté. Oh, oh, rechercher toujours ce qui est é dit. toujours ce qui est dit. Recherchez toujours ce qui est Je veux apprendre à te servir, demeurer dans ta présence toute ma vie, contempler ta gloire et ta beauté.